So, heute mal zu einem ganz anderen Video und zwar zu einem Live-Duell. Und zwar, wir haben hier heute die Legendary Deck 2 Box und Card Journalist. Hi! Und ja, wir wissen selber nicht genau, welche Decks hier drin sind, beziehungsweise wir wissen schon welche Decks, aber nicht welche Karten. Und jeder sucht jetzt gleich eins davon aus und dann machen wir einfach ein Fun-Duell. Genau. Ich würde sagen, wir machen einfach mal die Box auf. Und wir haben keine Stäbe dabei, aber das ist egal. Selbst macht So, wir öffnen es einmal. Oh. Damn. Die Sondergarten lassen wir mal weg. Mhm. Oha, hier im Göttergarten gleich vorne dran. Kann man nicht spielen, ne? Geil. So. Lass die wir weg. So. Wir haben drei Decks, Blue Eyes, Yugi und Joey. Ja, wie werden wir? Schnick, Schnack, Schnuck oder... Du darfst als erstes wählen. Okay, dann würde ich gerne die nehmen. Weil es <laughs> live einfach cool ist. Okay, ich nehme dann Blue Eyes. Gut. Okay, Cool, cool. Also ich würde sagen, wir mischen einfach und machen dann einfach Start. Also ohne, dass ja. wir uns das Deck angucken. <laughs> Wenn wir uns aufkriegen. Ja, das, da gibt so es so eine, so eine Schlaufe irgendwie. Oder so ein Ding, das ja, ziehen kann. Ja, jetzt habe ich es. Ich habe sie nicht gefunden. <laughs> so. so wir müssen eigentlich ein extra Deck haben. Oder ich habe zumindest ein extra Deck. Ich habe keine Ahnung. <laughs> Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich habe ein extra Deck. Oh, oh mein Gott, das ist awesome. Jetzt guckst du ja doch durch. Spiel Ach, darf ich nicht? Äh, oder? Ja, du musst extra die Karten und Token. Ah, okay, okay, okay. Musst rausnehmen. Spielmarke. So. Das ist schon nice. Oh, das ist sortiert. Also müssen wir Pile schaffen. Ja, ja, ja. Boah, ey, das ist ja ein richtig funktionierendes Deck, Alter. Krass, okay. So, dann Pile schaffe ich mal. So deins irgendwie größer als meins? Oder? Weiß ich nicht. Okay, wer darf anfangen? Äh, äh, ich durfte das Deck wählen, jetzt ja. kannst du anfangen, okay. sagen. Dann gutes Spiel? Ja, viel Spaß. <laughs> das wird lustig. Oh Gott, oh Gott! Was kann die? Oh Gott, okay, okay. ich, muss leider eben lesen. Ja, also die Karten sind echt alt also, ne? Ich hab voll die neuen, also... Okay, heftig. <laughs> wir, wir lesen so die Karten so... Uh. Äh. <laughs> okay. Also ich habe einen Spielplan auf jeden Fall. <laughs> ich nicht. ah, okay. Ja, dann okay. Du. Was? Dann zieh ich. Okay, okay, okay. mm, okay. Dann beschwöre ich jetzt einfach mal den Traumaturgist der Qualen. Nee, Taumaturgist. Alles klar. Was ist das? Okay. Okay, also scheinbar kann ich jetzt eine Zauberzellmarke auf die Karte äh, packen, wenn ich eine Zauberkarte aktiviere. Alles klar. Ähm, und dann kann er nichts, okay. Ja, ich dachte schon, der kann irgendwie Breaker so. <laughs> nee, aber ich nicht. nee, er kann doch auf jeden Fall Monster irgendwie den, den Angriff negieren. Äh, Alles klar. Runterschrauben, irgendwie sowas in der Art. Das ist schon okay. Ähm, ja, Angriff mit 1400. Ja. Der, der, hat, der kriegt keinen Boost, ne? Nee, nee, scheinbar nicht. Nee. Ja, also, das ist aber schade. Ich kann halt nur. Ähm, Bin bei 6-6. Alles klar. Oh, der kann sogar ein Monster zerstören, theoretisch gesehen, aber ah, okay, das, ja. das, dazu kommt es eh nicht. Dann setze ich eine Karte und dann setze ich noch eine Karte und dann bist du. Ja, treib dein Leben. Oh, ein Monster! Ich kann spielen. Sieht man eigentlich die. Ah, im Prinzip, wenn du, wenn du noch weiter reinrücken würdest, dann sieht man sogar in dieser Perspektive die Handkarten von dir. Und wenn ich, glaube ich, so mache, dann sieht man, glaube ich, die von mir. Set. <laughs> Das ist ja auch gut. Ah, dann siehst du es ja. <laughs> du bist dran. Einmal so Set, du bist. Okay. Warte, dann... Jetzt kommt MST oder so. Genau, also in der Interface aktiviere ich magieartige Dimension. Da muss ich den Hexer jetzt als Tribut anbieten. Ja. Und speziell jetzt den Hexer von der Hand. Ja! <laughs> Schlag, ja! okay. Und jetzt Effekt. Kann ja. ich eine Monster zerstören. Ja, okay. Anti äh, antike Lampe. <laughs> RIP. The Raw Face. So. Ja, was habe ich noch hier? Gar nicht so viel. Ha! Battleface 2-5. Oh, ich gewinne! Ich bricke, on! Ich will Monster, was gut ist! Und du bist. Sie. Du willst. Echt? Oh damn. <laughs> du hast schon gesetzt. Ja, ich lese mir den Effekt. <laughs> okay. Du bist dran aber. Okay. Oha, Alter. Äh. Boah, voll gut. Okay, holy shit. Ähm. Hm. Battleface? Ja. Was ist das? Effekt. Was? Wenn, wenn er auf den Friedhof gelegt wird, darf ich einen Drachen spezial bestellen. Ich bestelle spezial einen Tigerdrachen. Okay. Der hat nur 2,4, aber ja, das ist fast noch so ungefähr. Ja, dann bist du. Echt? Ich bin ja, schon wieder? Ja. Aber shit, äh, zu spät gezogen. Ähm, verdammt. Das klappt alles nicht. Verdammt. Ich, ich, ich muss doch irgendwas machen können. Ich bin voll aufgeschmissen hier. Ich gewinne. Die Power des dunklen Magiers. Wo ist dein blauäugiger weißer Drache? Nur der kann jetzt gewinnen. Gegen den allmächtigen. Ich glaube, diese neuen Pfeilen und Zauber habe ich, glaube ich, gar nicht im Deck. Also, ich habe sie gerade nicht gesehen, auf jeden Fall. Hm. Okay, ich aktiviere, ich beschwöre Beschützer mit den blauen Augen, mhm. nutze seinen Effekt Jetzt habe ich einen Empfänger Stufe 1 Spezialbeschwör. Mhm. Spezialbeschwör ich ihn. Mhm. Ähm, ja, das, sie kann ausrüsten, aber ist jetzt erstmal nicht von Bedeutung. Ist das alles okay soweit erstmal? Ja, ist alles okay. Okay, dann möchte ich gerne seinen Effekt nutzen. Mhm. <laughs> ist, das, ist das okay? Ja. Dann darf ich sie auf den Friedhof legen. Warte, du kannst einen Effekt machen, du kannst lese auf den Friedhof, falls du siehst, beschwören. Äh, achso, warte. Ja, genau, dann packe ich sie weg und beschwöre den Drachen des Beißen. Und ähm, ja, wenn er ja speziell schon hat, darf ich ja eine Backrow ballern. Und dann baller ich dir äh, die weg. Nein, was? <laughs> was? Ja, sehr nice. Ähm, und gehe ich jetzt ins Synchro? Ach, Mann. Das war... Gehe ich in den Doppelkill oder gehe ich ins Synchro? Ich kann ja sogar synchronisieren, ja, richtig krass hier. Ähm, ich glaube, äh, ich gehe wirklich in Synchro. Es äh, ist 9. Mhm. <laughs> Random Death, nice. Buddy und du bist. Okay. Oh mein Gott. Heftig. <laughs> Jetzt muss ich überlegen. Ähm. Na, gibst du schon auf, Yugi? Oh, ah, das ist natürlich echt nicht so schön. Wie komme ich denn jetzt daran vorbei? Ähm. Du hast Wiedergeburt. Interessante Karte. Habe ich? Du guckst deinen Friedhof an, das ist, was natürlich hast du. Boah, ich verstehe den Effekt überhaupt nicht irgendwie. Den zweiten. Egal, dann lass ihn einfach. Ja. <laughs> Das ist irgendwie viel zu kompliziert. Hm. Ja, ey. Du bist. Echt? Ja. Danke, dass du meinen Drachen nicht angreifst. Ich Level 2-4. Ach so, ah, was? Ich hab's vergessen. Oh nein. Effekt von ihm? Kenn ich Spezialwünsche? Ach Gott. Und Effekt zerstört Das habe ich voll vergessen irgendwie gerade. Die werden doch sogar gebändigt, oder? Ja. Ja. Hier, Schummler. Ja, wer weiß. So. Set eine Karte. Und Battleface. Double Kill? Direkt, direkt. Mhm. Ja, jetzt der Charme bei dir. Wahnsinn, ey. Das sind 94. Ich dachte, ich hätte gewonnen, aber der ist echt zu stark jetzt gerade im Drachengeist. Und dann bist du. Oha. Das wäre jetzt so gut gewesen, aber ich kann den einfach nicht beschwören. <laughs> hm. Nur Bricks auf der Hand. Ja, ich, ich habe <laughs> gesagt, so, ich habe einfach so viele Tributmonster und so. Ach Mann. Hallo, ich habe auch erstmal so unnütze Karten gezogen. Ich habe Lampe gezogen und alles. Erst mit den Geistern, Drachen ging das wieder ab. Hm. Ja, los. Ich kann halt echt nicht so viel machen. Dann setz und gebe ab. <laughs> ja. Normalbeschwörung. Halt! Also, naja, okay. Kommt jetzt irgendwas zurecht? Nein. Ja, und jetzt? Ja, jetzt. Äh, jetzt kommt so eine Ausrüstungskarte. <laughs> ich hatte schon mal bessere Karten. Ähm, <laughs> ja, leider keine Keys dabei, ne? Das tut mir wohl leid. Dann. Ja. Was? Tribute den. Nein, du weißt nicht. Nein! Okay, der 1000 ATK jetzt, ne? Ja, um 0 Verteidigung. Achso, okay. Und was war sein Effekt? Ich kann den Verteidigung Verteidigungsbedarf schon, oder? Ja, ich glaube ja. schon. Ja. Und was kann der nix, oder? Oder kann er doch was? Äh, ja, die kann eigentlich, die kann zerstört werden durch Kampf auf jeden Fall. Ja, Bleibt halt durch Karteneffekte unberührt, aber in der Endphase kann ich halt die wieder auf die Hand zurücknehmen. Krass. Okay. <laughs> Finde ich? Ja. <laughs> Effekt! Was willst du tun? hm. hm. Das ist schon stark. Ja, ja das würde ich auch brauchen. Äh, dann Du hast ja gar nicht mehr so viel. Ja. Äh, dann gehen wir in die Battlefields. Ja. Äh, dann greifen wir an, aktivieren Fan-Controller. Wow, alles klar. <laughs> und dann ist sie ein Angriff. Und dann Angriff? Ah nee, die ist ja unberührt. Ja, das stimmt, das stimmt. Oh, also, okay, dann geht die Grave. <laughs> Hammer, Angriff. Shit. Und ist trotzdem Game. Ja, ich glaube auch. Okay, 1-0. Zweite ja. Runde.